Așa o să desfacem capacul de la magnetou. Ok, acesta este fără probleme. Aici avem magnetul. Și lanțul de la electromotor. Mai departe o să desfacem șuruburile ce țin ce, aceste două cartere împreună. Ok. După ce am desfăcut și toate șuruburile, așa, următorul lucru este să desfacem cele două cartere. O să batem puțin în ele am găsit și problema un dinte rupt de la acest pinion. Din cauza aceasta a forțat și a rupt carterul. Da, așa, după o discuție cu clientul, am convenit să-i schimbăm decât carterul. Uh, pinionul cu pricina de se rupsesele dinții la el. Așa. Și bineînțeles o să punem un set de garnituri noi, nu putem să le folosim pe aceleași, nu vă recomand să faceți asta niciodată, mai ales că sunt și ieftine. Așa și o să ansamblăm în ordine inversă a desfacerii. Mai târziu o să mai filmăm decât uh, pusul la punct, în rest n-ar trebui să aveți probleme.